大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。啊，今天呢，第十五讲了，神要对你说什么？我沾染了。 在神，我们的父面前那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗，并且保守自己不沾染世俗，并且保守自己不沾染世俗。哈，我重复三次的，呃，去念出这个经文的最后啊。 几个字，就是沾染，沾染，沾染。那什么是沾染？我想大家都应该也懂吧。哦，一般我们都说，呃，不要沾染，呃，这个肮脏啊，沾家里的家具都沾染了灰尘，不要去沾染这个恶习惯啊。通常我们讲到沾染的时候呢，我们都一般上都会带着，就是它是一个不好的。 不良的影响，所以我们呃要去避开，要不要去碰它啊？要去呃远离它，不要去学习哦。所以沾染可以说一般上好像都是用在比较负面跟消极的这一方面。所以圣经在这里说，叫我们不要沾染世俗，啊，其实很清楚的就是。 叫我们避开啦，远离啦，不学习，呃，这个世俗啊，所以很清楚的。但到底世俗是什么呢？啊，当然我们常常说世俗化、世俗化，这是一般上我们都会用的。但是这个世俗化对我们基督徒又是什么的意思？当我们讲到世俗，可能也就是跟世界啊有关系的。 所以，这个世俗就是我们活在的这个呃世界啊。或许在世俗来说呢，可能是呃在当中呢是表明世俗的一种文化啊。我们讲世界呢，可能是在讲空间。所以两者其实都是一样，不过可能在呃要表示的。 啊，这个意境可能的不一样，就是我们活在的这个啊世界的这个空间里面呢，其实啊是世俗的文化。圣经很清楚告诉我们，这个世界呢，其实就是啊魔鬼撒旦暂时做王，他在掌控着。所以，既然是他是在做王，他掌控着的话。 也就是在这个世界上呢，所带出的各种的这些的文化啊，文化里面就包括了我们人的呃行事为人呐，我们的意识形态、我们的价值观，还有呃这个世界上各种的各种的精神层面，呃各种人所做的这些呃行为等等，其实都是包括在文化里面。 而既然他是做王的话，他就在当中散播着他这个恶意啊，魔鬼、撒旦、恶意的这些的意识形态在这个世界上啊。当然，我们活在这个世界上的人啊，人人大家都有关联。而可以说呢，假如你细心的去注意到，在这个魔鬼所掌管做王的这个世界上。 所带出的这些世俗化的各种的意识形态呢，其实呢，你深入的去研究啊，细细的反省，你会发觉到，其实都是跟圣经里面的这个呃教导真理，呃旨意都是相违相违背的，都是不能融合的。特别是越来越城市化啊，越来越接近这个。 末世的时代，会发觉到呢。其实呢，有很多很多的这些的呃魔鬼的伎俩，还有他的意识、他的恶意、他各种的诱惑、试探，来呃影响着我们的思想。甚至我们可以说呢，它也包括了影响到呃基督教的教会。 啊的圈子里面也好多，其实呃可以说呢世俗化的一些的意识也带进了这个教会的圈子里面，然后在当中的信徒其实也受到所谓的沾染了啊，所以这个是一个事实啊，很多过去的呃呃一些的行为表现习惯。 作风、看法、价值观，其实在过去，啊，你会发觉到，呃，教会是不可以接纳的，嗯，然后，呃，信徒也会排斥、拒绝的。但是，你会发觉到，啊，至少在新加坡，我们能渐渐的看到，啊，这个教会还有信徒，都可以，呃，带着一种，呃。 接纳或者是妥协的态度来去看待这个世俗化的，但我们在这里又要被提醒，因为圣经很清楚、很清楚的告诉我们，就是我们是虔诚的人呢，我们是呃不沾染这个世俗的，这个世俗啊是魔鬼作王，我们就要按圣经所说的。 你要保守自己，不沾染世俗。我们作为基督徒，需要有一个意识，我们要有一个预防性，我们要让自己啊被保守，因为这个世界呢是魔鬼的，他就呃在当中来污染这世界，那我们就叫做世俗化了。所以，我们呃信徒呢。 就呃说，呃要有预防。那我们举个例子呢，它就好像在空气中的这些的灰尘啊，空气中的灰尘呢，我们其实看也看不到，嗅也不见得嗅，啊摸也不见得摸，摸得到。但是你会发觉到，我们每一天，我们都会冲凉，我们会。 清洗，也就是在这个空气当中呢，漂浮着这些呃灰尘，也可能掺杂了一些的呃油渍、肮脏等等啊。我们其实都看不到、摸不到，但是我们就是要清洗，我们要冲凉啊。空气中就是有这样，所以在这个世俗化的呃世界里面。 其实我们也一样的哦，受到这样的各种的意识形态来呃，会影响到我们。如我刚才所说的，教会啦、信徒，其实也都被沾染了，是我们不得而知啊，或者甚至是我们妥协接受的啊。但是经文既然有这样提醒，你是虔诚的人吗？ 就不要沾染这个世俗，我们必须要有这样的一个预防性。而省职呢，就是罗马书十二章就告诉我们：啊，十二章的二节说，不要效法这个世界，只要专，只要心意更新而变化，叫你们查验何为善良、纯全、可喜悦的旨意。所以在这里呢，这个经文就。 很清楚的告诉着我们，那消极来说就是不要爱世界，消极来说不要效法世界，不要沾染世界上各种不良的意识，呃，世界上不好的坏习惯、作风等等，我们都不要沾染。积极的来说呢，那就是你要保守自己，然后你要去查验、明白、了解何为上帝善良存钱的旨 意啊，那是积极的，来建立我们的抗体，让我们能够体感啊，这个世俗化的这个攻击、诱惑试探，嗯，叫我们的灵命呢能够是更新而变化的，所以这个是一个积极啊，所以我们祈求主帮助着我们，我们是。 可以说是笼罩在一个世俗化的一个国家，我们也笼罩在魔鬼的这个恶意的环境底下。我们一定要有一个保守自己，查验何为上帝的旨意，在当中呢，心心意更新而变化。 而不去沾染世俗，这是神对你说的话。我们去祷告，天父上帝，我们去求主你帮助。我们可以说，活在这个世界，我们是无处可逃。我们既活在这个世界呢，呃，这个世界是魔鬼撒旦作王，他在管理的，那我们就会受到诱惑试探。 而在当中呢，我们真的是要祈求主，你帮助我们有防范意识，我们真的需要有一个保守我们的心怀意念，我们真的是要去查验何为上帝的旨意，而在当中生命有更新，而在当中才能够抵挡魔鬼撒旦的一些私聊。呃的攻击，所以我们祈求主，你帮助着我们，我们可以。 呃，坦白的说，在这个时代里面，我们教会也好，信徒也好，其实很多时候，我们在这样的一个世俗化的环境底下，很多时候我们真的是有软弱，我们也常常，呃呃，在当中妥协，嗯，失去的见证，祈求主你怜悯着我们。 提醒着我们，让我们反省，让我们更新，让我们改变。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参参与，我的动力啊！新年新动力啊！给予我鼓励啊，有支持啊，转发还有支持。